الخبر اول اللي عدنا عن نورمار مارو الحقيقي لخروجه من فريق نورمار مارو على نورمار حسب ما اتوقع الموضوع ضحك مو اكثر ولكن القصه كلها بدات لما انور شال ال follow عن نورمار وحتى محمد مارهم شال ال follow عن نورمار ونزلوا هذا الفيديو اللي كان بيه نورمار حط حلقه باذنه وبنفس الوقت حط وشم وكانت من علي نورمار غير دينه شنو دا يصير رد انور بهذا ال story لا حد يرجع يجيب سيرته انا ال follow شلته منه وهي حياته هو حر فيها بالنسبه لحمد مرهم نزل نفس ال story كاتب عليها يا جماعه بالنسبه لهالموضوع احنا تقريبا تبرينا من نور ومن قصته وهي حياته حر فيها صراحه شيء كلش غريب انه نورمار حط حلقه باذنه ان هذا صراحه شيء كلش صادم وبعد نورمار نزل شويه ستوريات يعني من خلال انه راح ينزل مقطع الساعه بالاربعه باكر وراح يكون بقرار كلش غريب طيب هل يا ترى راح يكون خروج من انور ومحمد بار من الفريق او كل الموضوع مقلب مو اكثر راح اعطيكم ال story شوفوه جماعه نحن بقيت تصوير فيديو يوم الثلاثاء خليكم جاهزين راح راح راح آه، في خبر كثير راح يصدمكم فخليكم الثلاثة فاكتبوا لنا بالكومنتات شو توقعاتكم الموضوع الصراحة انا اتوقع مقلب مو اكثر ولكن الغريب انه نومر حط حلقة باذنه ما ادري الصراحة شنو يعني هذا الشيء عاكم اكتبوا لنا بالكومنتات شاركوا بالخبر وبس شاركوا في زي ما قدمك القصص احبكم وبس مع السلامة